你在南部没电脑。Let's go！哎哎，哎，开门啊！哦，又来一滴血。One drop, n e drop, one drop. a n drop, a n o t h drop. drop, Yeah, on your left. I'm charged. You have. You have side?